ابتدت فكره المعرض من مجموعه من الاعمال اللي انا انتجتها مؤخرا آه، ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت آه، الاعمال دي كانت بتناقش بش... يعني كانت مرتبطه بشكل حقيقي آه، اساسي بفكره الرومانسيه وده خلاني ارجع لاعمال تانية قبل كده كنت اشتغلت عليها في في الماضي يعني مشروع هل لديك شيئا هاما غدا هو عباره عن 32 صورة آه، آه، آه، مقتبسة من الايفون من جهاز التليفون الصور دي اتحولت بعد كده هي صورة لمناقشة ما بين شخصين على ال text message يعني على طريق برنامج معين للرسائل ما بين شخصين في فترة زمنية في مدينة ما مش معروفة وفترة زمنية برضو مش محددة فيها نوع مشحونة سياسية الصور المقتبسه من الايفون دي اتحولت ك... ك... كصور ل... دخلت في عمليه يعني معينه وتحولت ل آه، صور متقدمه بالتحميض ال dark room الطريق التكنيك التحميض بتاع ال dark room اللي هو بيبقى مرتبط بال analog photography. يعني مصارعه ترند بس انا بشوفها انها رياضه رومانسيه قديمه آه، حتى even المزيكا بتاعتها نوع اللبس آه، الحاجات كلها بتدي يعني آه، في حاله كده رومانسيه معينه انا بشوفها بالطريقه دي رحت مدرسه لتعليم مصارعه التيران ودول طلبه دول يعني دول طلبه بيتعلموا ازاي ممكن يتخيلوا الحدث الدموي الدرامي العنيف اللي هو مبني المتن تكون مبني على حاجتين آه، اساسيتين هما المتن ان انت تطلع بطل او تموت آه، فالفكره نفسها دي كانت بالنسبه لي مثيره جدا كان عندي الفوتج بتاع الدرس التعليم المصارعه ده لفتره طويله من الزمن بس ما كانش فيه آه، ما كانش فيه اي فكره واضحه ازاي ممكن يستعملوا لحد ما يعني بقيت مهتم بفكره العنف وفكره العنف المشهدي وعلاقته بالصوره طريقه التقديم بتاعه العمل هي برضو بتحت... يعني في نوع من التوازن في الخامات ما بين حجم الازاز ما بين المسامير الشايلاه من فوق ما بين القطعه الخشبيه اللي هي مصممه بشكل بريسايز جدا علشان تقدر تشيل الوزن ده بس في توازن ممكن يحصل له خلل والفكره الخلل وتوقع انه التوازن ده يختل هي دي اللي انا كنت بلعب عليها في او هي دي اللي كنت بحاول اكدها في في العمل روايات مخمعال هي سلسله روايات زي سلسله روايات عبير فهي واخده الاستراكشر بتاع دار النشر اللي هي عبير يعني ومخمعال نفسه هو بيتكون من اسم يعني من مجموعه من الحروف هي بتشكل كل اول كل حرف من اسمي الكامل محمود خالد محمود روايات عبير بتشكل آه، بتثري الخيال الرومانسي لكتير من الشباب وبالذات البنات آه، وسعرها رخيص ومتاح لناس كتير فكان بالنسبه لي برضو ك ك كشكل وكبنى رومانسي مثير ان انا اشتغل عليه وافككه احط جواه محتوى اخر المحتوى الاخر هو نوع من الرومانسيه قصص رومانسيه آه، مبنية على نوع من الحوارات بي آه، بي بتحصل ما بين آه، رجال على الانترنت وهي بتنتج في الاخر روايات رومانسيه لنوع من العلاقات المثليه اللي هي ملهاش تقديم في الثقافه الشعبيه آه، الموجوده بشكل كبير آه، بس في النهايه ده برضو يعني جزء مهم من في المشروع ده ان هو هو عمل فني ومكانه الاول والاخير هو الجاليري آه، وما هواش بيحاول ابدا ان هو يكون موجود في الاسواق او ينافس النوع الثقافه الشعبيه الموجوده او يخش معاها بس هو فعلا كان في رغبه جوايا ان انا اعمل منحوته رومانسيه وان انا اخلي المكان مشحون مكان العرض اللي هو دايما بيكون بارد ونظيف وعاقل جدا وكل حاجه فيه بتكون محسوبه او اخليه فجاه مكان مشحون برومانسيه وده من خلال ان انا اجيب اغنيه رومانسيه اللي هي Ne me quitte pas ل Jacques Brel كشكل وكخامه هو بيحاكي النحت الكلاسيكي النحت الكلاسيكي اللي هو دايما مبني على الخشب والرخام فالخامتين بالنسبه لي مهمين الخشب والنحت طريقه تقديمهم طريقه تشكيلهم نفسها بشكل minimal جدا بس في حد ذاته بشكل minimal عشان بيدينا بيدي reference لنوع معين من النحت بس في نفس الوقت هم كخامه هم مرتبطين بنوع معين تاني خالص من النحت بس هم في النهايه هم شكل solid بس جواه بيطلع منه صوت الصوت ده بيغير ال atmosphere بتاع الجاليري كله وفي نفس الوقت جواه بقى صوره والصوره هنا اللي هي الفيديو هي خامه خامه رابعه يعني توثيق لعمليه وشم آه لشخص بيكتب آه عنوان الاغنيه نماكيتوبا على ظهره والساوند آه، تراك بتاع الاغنيه شغال آه، أرجو ان تظل غامضا هي صوره فوتوغرافيه عباره متقدمه على شكل بوستر بيتوزع مجانا في المعرض وهو بيحاكي فكره البوسترات الرومانسيه آه، اللي هي موجوده بتكون موجوده في الاسواق المحليه وفي يعني العتبه ووسط البلد والصوره اللي هي بتبقى جذابه جدا ورخيصه في ثمنها آه، بس نفس الوقت هي بتبقى آه، بتجذب المشتري او الشخص المشاهد يعني للصوره انه ياخدها يقتنيها ويستعملها في بيته بغض النظر عن محتواها الصورة هنا متقدمة بطريقة مختلفة مرتبط بالنصب التذكارية عشان كده كان فكرة التقديم كانت انها كشكل بتنتجه في كتير من الوهن والضعف والأنوثة وال والانكسار بس نفس الوقت هي صورة برضو في حجمها monumentalized